ඩෙංගු 3 වෛරසයේ ක්‍රමික ව්‍යාප්තිය හමුවේ රෝගීන් සංඛ්‍යාවද දිනෙන් දින ඉහළ යමින් තිබෙනවා. මේ වසරේ ගත වූ මාස කිහිපය තුළ පමණක් ඩෙංගු රෝගින් 32625 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවයි ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය සඳහන් කළේ. ගත වූ දින 10ට වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 2917ක්. මෙවන විට ඩෙංගු අධි අවධානමක් පවතින්නේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතවයි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 7228ක් හා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 6804 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. බස්නාහිර පලාතට අමතරව ත්‍රීකුණාමලය හා මඩකලපුුව දිස්ත්‍රික්කවලත ඩෙංගුරෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තාාවී ඇති බවයි සෞඛ්‍යංශ ප්‍රකාශ කළේ ත්‍රීකුණාමලෙන් ඩෙංගුරෝගින් එක්දහස් තුන්සේ විසි පස්තෙනකු වාර්තාාවී ඇති අතර මඩකලපෙන් වාර්තාාවී ඇති ඩෙංගුරෝගින් සංඛ්‍යාව එක්දහස් හාරසිය දාහතරක්. සමස්ත ඩෙංගුරෝගින් අතරින් සිට විසි පහක් පාසල් සිසුන් වනවා. මෙවසරේ ඩෙංගු ආශ්‍රත මරණ දහ අටක්ත වාර්තාාවී තිබෙනවා. ඔබට දින දෙකට වඩා උන පවතිනම් වහාම සෞඛ්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් දවස් දෙක තුනකට වැඩි වුණ තිබුණොත් රුධිර පරීක්ෂණයක් කරගන්න. එතෙන්දී සුදු රුධිර අණුවල සහ රුධිර පට්ටිකාවල අඩුවක් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම රුධිර පට්ටිකා 150ට වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා නම් රෝහලක් වෙත යන්න. දරුවාට ස්වභාවික දියර ආහාර විශේෂයෙන් ලබා දෙන්න රතු පාට කළු පාට ආහාර ලබා දෙන්න එපා. පැරසිටමෝල් මාත්‍රාවට පමණක් ලබා දෙන්න කලබල වෙන්න එපා. ඕනෑවට වැඩිය පැරසිටමෝල් ලබා දෙන්න ගියොත් දරුවාගේ අක්මාවට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉබියුප්‍රොෆෙන්, ඩයික්ලොෆිනැක් සෝඩියම් වගේ දේවල් දීලා උණ අඩු කරගන්න හදන්න එපා. එහෙම දුන්නොත් ලේ ගැලීම් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඩෙන්ගු රක්තපාත වුණ තත්ත්වයක් ආවොත් බැරෑරුම් වෙන්න පුළුවන්. ඩෙන්ගු කියන එක උණෙන් නවතින්නේ නැහැ. සමහර අයට රක්තපාත වුණ සහ සමහර අයට කම්පන තත්ත්වයන් වලට යන්න පුළුවන්. ඩෙන්ගු රෝගීන් වැඩි වුණොත් සංකූලතාවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකම රෝහල් ගතවීම සහ මරණත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ ඩෙන්ගු රෝගීන් තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි හෙයින් අවට පරිසරය පිරිසිදු කිරීම ජලය රැඳෙන ස්ථාන ඉවත් කිරීම සිදු කරන ලෙසයි සෞඛ්‍යංශ නිරන්තර උනන්තුරෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරමීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.